edifica. Omnia. Aui, quid est? A edificabo, a edificabo. Quid est? Ambulabo. Quid est? Aui, aui. aui. Quid est? Quid est? Cogam. A edificabo. Thank you. Ah oui. Pugnabo. Ah oui.